What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Ice, ice, baby. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. This is how we do it. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Heute reden wir über Musik aus unserer Jugend. Uh, Musik aus den 90ern, um es mal ganz genau zu sagen, ja? Doch bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, würden wir gerne nochmal was in eigener Sache sagen. Wir haben nämlich ab heute eine Patreon-Seite. Ihr seht jetzt hier gerade den Link eingeblendet, ansonsten findet ihr den natürlich auch in der Infobox. Auf Patreon könnt ihr uns unterstützen. Das heißt, wenn ihr wollt, dass das alles, was wir hier machen, noch größer wird oder wenn ihr wollt, dass wir zum Beispiel mal rausgehen, dazu bräuchten wir neues Equipment oder vor allem, wenn ihr nicht genug von uns bekommen könnt, dann unterstützt uns eben auf Patreon. Dort haben wir Premium-Content bereitgestellt. Das heißt, ihr seht zum Beispiel das Making-of von Lass mal reden. Ähm, ihr seht Outtakes von uns. Wir machen zusätzliche kleine Videos immer mal wieder und ihr habt sogar früheren Zugriff zu unseren aktuellen Folgen. Wichtig ist zu wissen, dass jeder Beitrag definitiv ja. hilft und jeder gibt natürlich nur das, was er möchte. Ähm, wir sagen an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal vielen, vielen, vielen Dank. Dank. Und ähm, guckt euch das einfach mal an. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dabei wärt. So, jetzt geht's los. Es geht um Musik unserer Kindheit, Musik der 90er im Allgemeinen, so wo wir noch klein und frisch und jung waren und äh, ich ein bisschen älter als Chris, aber äh, <laughs> trotzdem. ich glaube, äh, das ist aber das Gute daran, dass, ja? dass wir ähm, äh, altersmäßig ein bisschen auseinander sind. Ich hm. glaube, deswegen fandest du damals andere Lieder cool als ich. Oh, ich fand aber voll viele, also ich habe jetzt ja natürlich recherchiert und fand ja. voll viele <laughs> Lieder richtig geil. Jetzt, ey, ich finde, findest du nicht auch, dass, dass Musik generell ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es die Musik war, mit der man aufgewachsen ist, aber ich habe so das Gefühl, ey, es waren damals, es war vielfältiger. Ah? Finde ich schon. Ah, krass. Ich finde, äh, die Songs einige davon kannst du 2017 noch raushauen, wären aus meiner Sicht immer noch Welthits. <laughs> Und ich finde, im Gegensatz zu heute war das richtig geile Musik. Und weißt du, was das Schlimme ist? Ja. Meine Eltern haben damals immer gesagt, ey, das ist doch keine Musik, was du da hörst. Und jetzt fange ich an, langsam zu sagen, das ist doch keine Musik mehr, was da draußen ist. Also so schließt ja, sich der Kreis. Ja, so ist es, so ist es. In den 90ern war ja vor allem dieses, äh, dieses richtig dieses äh, super Techno-mäßige. Ey, super Techno, wo, du, wo man sich fragt, also ich meine, damals war ich noch nicht alt genug, um in die Disco zu gehen, aber hm. da kannst du doch nicht zu tanzen, oder? I wanna be a hippie, I wanna be a punk now, I wanna... Ey, unfassbar. Den Song mochte ich überhaupt nicht, ne? Ich schon. Die ganzen Großen, die da drin sind, ja, also sagen wir mal, die ganzen Backstreet Boys Songs und so, also da sind schon gute oder, oder Britney Spears und so. Ja, also, die, die, die, die ähm, Stars da vor allem groß geworden sind. Ne? Ja. Also da war ja auch noch, das war ja auch noch das, das Jahrzehnt von Michael Jackson vor allem auch noch. Ja. Der war da richtig noch fett am Start. Oder Christina Aguilera kam, Take That. Ähm, Christi Mode Christina, auch und Christina so. Aguilera fand ich ja damals so richtig so ein bisschen Abklatsch von Britney Spears. Ja, das war immer so, ey, ne? Britney, ja. Britney, Britney, so, das kann ich auch. Aber Genie in a Bottle war ein geiles War Lied. nice, war super. Ah, Aber das ist dasselbe wie Backstreet, also grundsätzlich war ja erst Take That da. Die mhm. haben dann aufgehört, dann kamen die Backstreet Boys. Äh, und dann kam In Sync. In Sync war halt auch immer irgendwie Abklatsch. für viele so ein Abklatsch. Ja. Aber grundsätzlich, äh, I Want You Back und Tearing Up My Heart sind saugeile Lieder von InSync, Mann. Das sind die, das sind, wenn die auf einer 90er-Jahre-Party oder egal wo laufen, laufen, ich bin immer sofort auf der Tanzfläche ziemlich nackt aus und tanze. Geil, Alter. Ja. Also wir reden jetzt äh, kreuz und quer durch, äh, über, über Songs, die wir geil fanden, mit denen wir Erlebnisse hatten, die, die wir vielleicht sogar scheiße fanden. Ja. Also wir haben jetzt nicht sortiert nach Genre oder nach Jahreszahlen ja. oder so. Gar nicht. Ach, ich finde, nicht? wir, äh, ich, wir haben übrigens äh, sortiert nach Genre und nach Jahreszahlen. Ja. Das schmeißen wir jetzt so, aber alles jetzt weg. ist das das Genre Hip-Hop Alternativ Deutschland. Aus dem Jahr 1991, <laughs> ja. um genau zu sein, das erste Quartal. Ja nee, wir hauen jetzt einfach irgendwelche Songs immer rein. Ähm, ich würde sagen, wir machen es einfach kreuz und quer. Und zwar habe ich gestern, ich fange mal direkt an, ja, hau mal rein. hat es mich an die gute alte Zeltfestzeit meiner Jugend. Ich komme aus Sachsen-Anhalt und in Sachsen-Anhalt waren damals ganz große Zeltfeste. Kennst du Zeltfeste? Nee, weil ich komme nicht aus einer Großstadt. <laughs> ja, der Großstadtjunge und vielleicht einige da draußen wissen nicht, was Zeltfeste sind. Zeltfeste waren so, wenn man in einem kleinen Ort gelebt hat, äh, wurden am Wochenende Zelte, riesengroße Zelte mhm. aufgebaut, ja, mhm. äh, wo dann DJs gespielt haben oder Musik lief und so. Und da ist man dann von Dorf zu Dorf gefahren und hat es ge gehört. Da war damals ein Lied von Stevie B. Ist jetzt nicht so der bekannteste Name. Hä? Natürlich. Kennst du? Natürlich. Ey, äh, okay, ganz viele, glaube ich, kennen In den nicht. In my eyes. In my <laughs> eyes. und das ist so für mich so ein Zeltfestlied. Ich habe das gestern auch wieder in meine Playlist reingehauen. Und ah, äh, verdient. Bin, ja, verdient, verdient und bin durch Berlin gelaufen und habe das die ganze Zeit gesungen, so, so Synthie Pop, so in my eyes, na na na na na, in my eyes. Ja, so, geil. es, so geile Lieder, ey. Und es löst immer noch Emotionen bei mir aus. Hast du irgendein Lied, wo du sagst, wenn du das hörst, bist du sofort wieder, äh, wie alt warst du in den 90ern? 30? 87. 87. War ein bisschen übertrieben vielleicht. Aber hast du irgendein Lied, wo du sagst, ey, das, das haut mich sofort wieder in die Kindheit zurück? Oh, es ist eine, ist eine gute Frage. Ich habe ich hab Negativbeispiele, muss ich sagen. Oh, sag es, es, es, gibt so, es gibt so Songs, wo die einfach so krass überspielt wurden, einfach, wo ich sage, nee, die kann ich nicht mehr hören. Es, auf, fast auf Platz 1 ist My Heart Will Go On von Celine oh, Dion. Ja, ja, also ja. das ist so oft überspielt und du hast es danach auch zehn Jahre lang in jeder Castingshow 10.000 ja. Mal gehört. Oh, da, da gibt es da gibt's äh, einige gute, die die Castingshows kaputt gemacht haben, finde ich. Dann äh, von Whitney Houston dieses äh, äh I wanna dance with someone. Nein, nein, nein, nein. So. Oh, Always, oh, oh, wie, wie, wie, ging das? Oh Gott, wir kommen nicht drauf. Panda, ah, ja. Wo man nur ihre Zunge sieht, da muss ich immer dran denken, wie du sagst, ich sehe bei dir nur Zunge. Ja, du bist quasi die weiße Whitney <laughs> Houston. Bin, ja. Dann ging mir auch ganz krass auf und sagt, ähm, I'm a big big girl in a big, oh, ja. world. It's not a big, big thing if you leave me. Haben das alle, haben das alle Frauen gesungen und gesagt, ich bin ja. auch ein big girl. Ja, das war, es, ich es war, bin big girl, nichts, es, es war, <laughs> Wie findest du das? Fängt an mit einem Klirren. Klirr, I'm sitting here in a boring room. It's just ah. another day, it's in the Lemon Tree von Fool's Gun. Das war auch so ein Lied, was ich richtig dachte. Richtig auf den Sack. Gehen mir richtig auf die Nerven, ne? Äh, ihr merkt wirklich, es geht ja kreuz und quer. <laughs> es gab damals aber Lieder, die habe ich vielleicht wirklich noch nicht verstanden, aber die finde ich heute unfassbar geil. Ich ja. hau jetzt mal welche raus. Ja, habe ich auch eins. Eins, eins, wo es mir ganz wichtig ist. Ja, sag. Mein, meins, wo ich sage damals, absolut scheiße, habe ich gehasst, finde ich heute richtig geil. Smells Like Teen Spirit von Nirvana. Ja, ja, ja. Es gab so viele, zum Beispiel, es, es gibt von Extreme More Than Words, wo die zwei Typen mit den langen Haaren ja. einfach nur dieses More Say That I Love genau. Es habe ich damals auch, äh, heute geil. Oder, oder es gibt, damals ist auch rausgekommen äh, von den Righteous Brothers Unchained Melody. Oh, oh my love love, my, my darling. Oh, das, das, erinnert mich aber auch immer an Nachrichten von Sandman. Ja, oh, und ich finde den Film so oh, traurig. Oh, am, Ende, am Ende, wenn er nochmal erscheint und ja, nur so oh, weine, da weine, ich, da weine ich oh. immer. Enjoy the Silence von Deepish oh, Mode. Damals großartig. nichts mit angefangen Echt? konnten, aber das ist, eines, es ist ein Welthit heutzutage ja, noch. Es ist so großartig. All I wanted All I needed is here in my arms. Dim, dim, dim, also, geil, geil. Dim. Ist ein geil. saugeiles ja. Lied. Michael Jackson damals groß gewesen. So, ich, war auch, ich, war, ich, war, ich war nicht der große Michael Jackson-Fan damals. Nee, nee ich du? fand Michael immer cool, Alter. Echt? Ja die Lieder hören sich heutzutage nicht alt an. Nee, und das eben. frage ich mich, wie hat er das geschafft? Genau, du genau. könntest denken, bei einem Jackson-Song so, ja, der könnte auch jetzt rausgekommen sein. Das, wie hat das, er das geschafft, genau, dass es das so zeitlos ja, klingt, Alter? Genau das meinte ich. Verdammtes äh, Genie, der Genie. Typ, Alter. Ey, wirklich, wenn ja. er nicht an, an, Eiern wandern hätte, dann... Äh, <laughs> ja, <laughs> so. <laughs> no, I get this feeling. Evening? Ich dachte Evening. Feeling. Äh, äh, ja, ich weiß. Mariah Carey. Mariah Carey. Äh, die war damals, äh, die hatte ein geiles Cover, da hatte sie, da sah sie richtig geil aus. Mariah Carey, man war damals, glaube ich, so die, die, die Göttin so. Ging mir aber übertrieben auf den Ja, Sack. na klar, weil also, das war so ein Mädchending. Das war, glaube ich, so ein Mädchending. Ja, aber, aber grundsätzlich, wenn du jetzt mal rückblickend betrachtest, die Mariah Carey damals es war doch der Wahnsinn. Und jetzt die Presswurst da. In, ah, ich ja, lasse mich in Kleider einschmeißen ja, und ich lasse mich auch nur, nur im Liegen lasse ich mich, ja, lasse ich mich interviewen. Aber, oh, aber, oh, warum, so warum macht sie das? Warum nicht in Würde altern und, und alles ist gut eben. und so? Sie hatte Wenn's, doch ihre Zeit. Das genau so ist es. Und sie hat doch auch dominiert die Zeit. So, warum macht sie das nicht so? I believe I can fly. Oh, R. Kelly. Oh. Ah. Konnte der gut singen? Der, der, kon der konnte nicht nur gut singen, das ist der Titelsong von Michael Jordans Space Jam. Eben, und im <laughs> Video hat man Michael Jordan gesehen, ja. fand ich, war ein gutes Lied. <laughs> Was? Deswegen. das <laughs> ist wirklich so. Ich glaube, nur das Lied an sich hätte mich damals als Kind nicht wahrscheinlich, abgeholt, Wahrscheinlich nicht so, ja. Aber Jetzt im Nachhinein sagt man, ist natürlich hammermäßig gesungen. Natürlich. Hat man auch in jeder Castingshow schon mega schlecht ist, gesehen. Und das ist das Schlimme. Und das ist das Schlimme. Ja, genau. Kennst du noch All for One? I swear By the moon and the stars. Das ist so ein wunderschönes Lied, aber das ja. ist in jeder fucking Castingshow und, und, wird das gesungen. I swear, wer hat das gesungen? All for One. All for One, All for One. Und da, da gab es aber auch Boys to Men, da wird auch immer ja. To the end of the road. Das road. wird auch ja. immer richtig schön ja, verkackt. Ja, genau. <laughs> aber ein ganz großer Kontrast jetzt zu äh, I swear und I believe I can fly war halt diese krasse Techno-Welle damals. Ja, es War dann, gab dann irgendwie so zwei, drei Jahre, da war es extrem. Dann, ne? Richtig, ne? und es war so, ich weiß nicht, Beats per Minute vier Milliarden oder so. Es, ja. es ist schneller, es musste schneller, es musste. Mm, mm, mm. War das auch so, das war auch so die Scooter-Zeit, wo Scooter, ja, also wo Scooter, Scooter nicht, nicht, nur so ein Comic-Typ äh, war, sondern <laughs> wo genau. Scooter ernsthaft Musik gemacht hat. Ja, genau. Und, und ich rede noch nicht mal von, von diesen, also für mich so, es gibt ja Smack my bitch up! Kennst du das? gibt von, ja Prodigy. Von, ja, genau. Prodigy. Auch gerade ein bisschen abgehaft, was, ich sagen. Was für eine kranke Mucke war ja, das denn? Der Typ war auch krank, ja. sein Hörner ja, Ich dachte so. mir so, was ist denn mit denen los? Ja. Finde ich immer noch nicht geil, die Mucke, muss ich sagen. Nee. aber oder, oder, meinst du auch sowas wie äh, Modo 1, 2 Polizei? Ja, Modo oder, oder es, es gab auch, kennst du von Das Modul Computerliebe? Die Gefühle sind spielend verrückt. Mensch, ich bin total verliebt, ja, voll aber, auf Liebe programmiert, mit Gefühlen. Schalt mich ein und schalt mich aus. Die Gefühle müssen uns Herz an Herz. Hörst du mich? SOS, ich liebe dich. Oder das Boot. Emergency. Oder das war auch die Zeit ähm, der Boygroups. Also weißt du, wir hatten New Kids on the Block. Wir hatten äh, East 17. New Kids on the Block, Step by Step. Ooh, baby. Ähm, dann, dann hatten wir Take That, die Backstreet riesig. Boys, hast du schon gesagt? Nee. Ach so. Genau, ja, Backstreet Boys, Take That, In Sync, oh. ähm, Caught in the Act. Ähm, es gab so, so viele. Kennst du noch Dings? Alright, alright. alright. Aber welche Gruppe? E17. Ja, E17. Ja, ja, genau. gesagt. Ach, hast ja. gesagt, okay, gut. Ja, also du hört, der hört mir nie zu. <laughs> ich, war, also, ich, war, ich war auf E17 <laughs> fokussiert. ja, genau. es gab so viele, so viele gute Boygroups. Und dann. Die Ja, auch immer geil gedanced. Und war? dann, was kam nach den Boygroups? Nach den Boygroups kam äh, Hip-Hop vielleicht? Die Girlgroups. Ach so, aber naja. Spice na, Girls, 96. Und ich finde auch, dass aber in der Zeit auch richtig cooler Hip-Hop kam. Von den Amis meinst du jetzt? Ja, aber auch, auch der deutsche Hip-Hop hat sich dadurch auch, ist, ist groß geworden ja, in der Zeit. Am Anfang habe ich wirklich eher, eher, die Amis gehört. Klar, also was ich, bei, mir, bei mir war Wu-Tang Clan ganz krass, äh, also 36 Chambers, eine, immer noch meine, eine meiner Lieblingsplatten. Ähm, dann äh, Dr. Dre, Snoop Dogg, Tupac war ja auch krass. Tupac. Changes. Äh, Changes, äh, so so, Changes ist rausgekommen, nachdem er tot war. Ja, Ghetto Gospel auch, ne? Singt da den Refrain eigentlich Paddy? Nee, Elton John. <laughs> Achso, ich dachte Penny. ist. Aber die Kelly Family war in den 90ern auch ja, groß. Die, die Es ist ein wunderschönes Lied. Ich finde es immer noch. I'm in love with an alien. Äh, mit an Alien, sagt der Junge. I'm in love with an angel. I'm in love with a na, na, na, na, na, na, na. Das ist eigentlich ein gutes Lied, <laughs> Alter. ja klar. Meine erste Single, also meine erste CD aller Zeiten, ja. Echt? Ich glaube, es gibt nur eine war Snow mit Informer. Informer! Aniki Boom Boom Down! Der Kommi Mr. Bombastic war auch genau. Saugeil. War, war, geil, Sau war eine geile Zeit. Das was war, weißt du noch, was deine erste Single war? Äh, Looking for Freedom, David Hasselhoff, nehme ich an. <laughs> ja, fast. Nee, meine, meine allererste Platte. Platte. Meine <laughs> allererste. <laughs> Hörspielkassette. nee, meine allererste CD, die ich mir gekauft habe, war der Soundtrack von Conan der Barbar. Alright, stop. Take a break and listen. Also es, war, uh, uh, uh, es, war einfach, es, war, es war einfach geil. Deswegen bin ich auch in Turtles gegangen, in den Kinofilm, weil Vanille Eis am Ende äh, da drin auftritt. Stimmt. Und Coolio, Gangsters Paradise. Keep spending most of Also, aber es war, war schon so ein bisschen verweichlichter Hip-Hop. War schon, war, war schon, genau. Es war auch sein einziger Hit, glaube ich. Ja. Äh, äh Notorious B.I.G., äh, Hypnotized. Ja. Biggie, Biggie, Biggie, can't you see? Also, ist immer noch ein geiler Beat, kann man nicht sagen. Fujis, Killing Me Softly. Es ist ja, Beispiel, das aber, ist ein, aber das ist ein DSDS-Lied. ja, ja, schlimm. genau. Killing, Nur deswegen. Ja, ja. Was war ein geiles Lied, wie sie es da, damals hier dieses. Ja, die, ja. Die hätte ich nie gedacht, aber, dass Lauryn oh, La, la, la. Ready or not. Here I come, you can't hide. Ey, du hörst, du hörst den ersten Takt ja. und es löst ein mhm. Gefühl aus. Das ist ja, so ist ein unfassbar geiles Und Du hast auch damals hast du dein, äh, dein Flat äh, Kassetten äh, äh, Walkman, Walkman <laughs> in die Tasche gesteckt, dann die riesengroßen Scheißkopfhörer reingesteckt und dann bist du gelaufen und dann kam der Beat. Und you du fandst dich so und du geil. Dachtest, Alter, du bist John ja. Wick, Alter, du läufst durch die <laughs> Straßen. Hast du damals schon gedacht, du bist John Wick, ja? Aber nee, wo du gerade gesagt hast, mit deinem Flat, was hast du gesagt, Kassettending? ja. Was fällt dir zu Flat ein? Mr. so Flat. das hat doch nur funktioniert wegen der, wegen, wegen der Puppe, Puppe, oder? Die war in der Lebenswerbung, die, die Hauptfigur dann irgendwie. Ja. Und es war so eine, so eine gelbe Puppe, die immer Würstchen geraucht hat oder Ir gegessen hat. Oder sowas, ja. das, das, hat nur durch die Puppe funktioniert. Ist auch, so, ist auch so ein krasses Lied, wenn ihr euch das anhört. Das ist unmöglich, wirklich ernsthaft zu hören und damit zu tanzen oder so. Das ist, das ist so krass. ich muss die ganze Zeit jetzt an ein anderes Lied denken. Kennst du? It's not a second, seven seconds away. Ah, Wie heißen sie? Nana, Jerry und äh, Eagle Eye äh, Pizza? Eagle, Eagle, Eye äh, Pizza, äh, ja. Ja. genau, so es, war, es war irgendwie so, man fand es trotzdem. Puff Daddy. Puff Daddy. Äh, I'll be missing you. Ja. Hat oh. er Glück gehabt, war mit äh, Notorious B.I.G. Ja, sonst, genau. <laughs> Gut, dass der gestorben ist. ja. Ist äh, original Aber von The Police, ne? Ja, von Every Breath Sting. You Take. Ja. Sting. Hm? Ihr wollt ein Liebeslied, ihr, ihr kriegt ein Liebeslied. Liebeslied. Liebeslied. Ein, Ein Lied, das, das ihr liebt, das ihr liebt, also hört. <laughs> Absolut, also, nee, absolute Beginner. Ja, absolute Beginner waren, also das erste Album. Bambule. Fand, ich, ja, fand Bounce, ich so Alter. geil. Ich war jetzt auch auf einem Beginnerkonzert, weil ich damals zu jung war und nicht mm. hingehen konnte. Damals absolute Beginner, heute Beginner. Ähm, die ey, äh, haben die Bude abgerissen hier in Berlin. Ja, war geil. Es war, es war wirklich, geil, es eskalierte. Eskaliert, wow. Immer wenn es regnet, muss mm, ich hm, an sie Freundeskreis. denken. Freundeskreis. Freundeskreis mit A-N-N-A. Ich glaube, du hast da, ein, du hast da was vorbereitet, oder? Ladies and Gentlemen, Bärchen. <laughs> Plitschplatsch nass floh ich unter das Vordach des Fachgeschäfts. Vom Himmel goss ein Bach, Aha. ich schätze, es war halb acht, als mich Anna ansah, anlacht wie fandest du aber damals zum Beispiel dieses ganze äh, Rock, Rock-mäßige? Ähm, äh, Zehn kleine Jägermeister von Toten Hosen meine Nimmst, nehme ich an, dass du das meinst. Nee, ich meine eher sowas von Rammstein. Du hast. Oh, oder, ey, damals bei Viva gesehen. Kein Engel <laughs> genau. damals bei Viva nachts das Musikvideo gesehen und ich hatte Angst. Ja, so, glaube ich. Gott weiß, ich will kein Engel. Und, ey, Leute. Nee, fand ich immer scheiße. Nee, da konnte ich auch nichts mit anfangen. Wie fandest du Dings? Ähm, die Offspring? Äh, ähm, pretty, pretty, Fly pretty, for White Guy. Ja. <laughs> Das war ja wieder yes. geil. Äh, ja, genau. Also, Give it to äh, me, baby. Also das war, das war irgendwie ganz, ganz cool. Ja, das war geil. Ja. Oder ähm, Guano Apes, wo die Frau ist. Oh, ja, genau. Da Now it's time to tell your lies. Open your eyes. Open. Fandst, kennst du nicht mehr? Doch, ich kenne nur Don't Speak. Na, na, na, na. Das ist ja die oh, amerikanische no, Version von äh, Guano Apes. Äh, Now the Haut. Ja, äh, Gwen die gute Stefani. Gwen Stefani. Gwen ja. Stefani, die fand ich scheiße. Äh, das Lied fand ich ganz gut, glaube ich. Always von äh, Bon Jovi? It's my life. <laughs> And it's now. Yeah. Always. Ey, guck mal. <laughs> guck mal, guck mal, ja. Yes. Ist ein hübscher Typ, aber Bon Jovi, oder? Ist ein gutes Lied <laughs> vor allem. Ist auch ein gutes Lied. Und Zu dem Lied könnte er mich haben. Kiss from a Rose, Ziel. Ja, da konnte er noch gut singen, ne? Batman-Soundtrack. Ja. Deswegen stimmt, wahrscheinlich ja. immer saugeil. So. Ah, so ich sehe immer Val Kilmer, wie er an Nicole Kidman vorbeifliegt und dann kommt Ziel in, leider ins Bild. Und Krass, Val Kilmer habe ich schon verdrängt, Alter. I like to move it, move it. Oh. I like to move it, move it. Du machst mir immer Angst, wenn du singst. Das ist wie bei... Du machst mir <laughs> Angst. Weißt, weißt du noch, wer das singt? Nee, der, der, kleine Lemur von, <laughs> von Genau das. Er hat Real to Real den Song weggenommen, dieser kleine dreckige Lemur. Real to Real, hätte ich nie gewusst, hätte ich nie genau. gewusst, was er heißt. Das ist richtig nice. Die deutsche Boyband, die Fanta 4. <laughs> ah. Äh, äh, es ist die da, die da am Eingang ah, steht, oder die da, ja. die mir den Kopf verdreht. Nein, es ist die da mit dem Chicken Bullion. Nein, da ist die Frau, oh, die, die, freitags nicht kam. Die ist weg! Weg! Welche Band war mein allererstes Konzert? Toni Marshall. <laughs> Fast. Ich wünschte, es wäre Thomas anders, aber es waren die Prinzen. Die Prinzen? Küssen verboten. Oh. Streng verboten. Du musst Keiner. ein Schwein sein in dieser Welt. Keiner, der mich je gesehen hat, hätte Manchmal wird der Mann im Mond ja, für sein. Das ist auch schön gewesen. Ist schön gewesen, ne? Ja. Oh, ist aber auch schön gewesen. Ja, war ja. richtig. Ich fand es ja. Nicht, oder ich hab kein Geld, hab keine Ahnung. Doch ich habe ein großes Maul, bin weder <laughs> Doktor noch Professor, dafür stinkend faul. Ich habe keine. Kennst du nicht? Millionär? Auch vom Prinzen. Tut mir leid. Oder nicht? Ich habe ihn nicht unter Kontrolle. I'm blue, double, Die double, double. Ja, aber war ein geiler Song, ne? War ein geiler Song. Mochtest du? Ist heute noch geil. A little bit of Monica in my life. Oh, Welthit von äh, Lou Bega. Ja. Mochtest du das? Nee. Ich auch nicht. Oli P. mit Flugzeuge im Bauch. Mega erfolgreich, war? Platz 1. GZSZ damals Über gewesen. Sieben Brücken musst du gehen. Genau, das ist Flugzeuge im Bauch gewesen, ja. ja. Ja, Andi packt schon zusammen. Ja, ich wollte das <laughs> eigentlich. Reicht jetzt auch. Also es war halt ein bisschen durcheinander, aber ey, wir hatten halt. Was? Äh, ja. es, war, es war ein mega Medley. Man sieht auf jeden Fall, dass, dass es großartige Songs ja, gibt. Es gibt so geile, viel noch, geile, über die man reden Songs, könnte. Aber leider hat uns der Sender nicht so viel Zeit zur Verfügung mm. gestellt. Hat euch unser Mashup gefallen, dann gebt uns doch am besten einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal, aktiviert die kleine Glocke für die Benachrichtigungen und schaut auf jeden Fall nochmal auf Patreon vorbei, um zu schauen, ähm, was es da alles so gibt für euch. Vielen Dank. Seid auch nächste Woche wieder dabei, wenn es heißt, lass mal reden mit äh, Alalalalalong. Alalalalong. long, long, long, long. Willst du dich noch richtig verabschieden? Auf Wiedersehen. Und send nudes. Hast du was, hast du bei meinem Abschied was gemerkt? Du hast was anderes gesagt. Ich habe was anderes gesagt. Ey, krass, du bist so krass kreativ, Alter. <laughs> awesome, ne? <laughs> Wie geht das? Ja, ist der Hammer. Wie fandest du dieses ganze ah, I'm a Barbie Girl? Oh, ja, okay, das war schon immer Max, scheiße. don't have sex with your ex. Ja, es gab, es gab Waren da auch diese Glatzen, wie hießen die nochmal? Diese Glatzen, diese schwulen äh, Briten? <laughs> Äh, genau. Äh, äh, I'm, I'm too sexy for my shirt. Das ist, ja, das ist übrigens ein Song, der immer bei mir im Kopf läuft aus den 90ern, würdest du zehn Lieder sofort sagen können, die du, hau die mal auf die Playlist. Was, ja. was sind 2017? So, äh, äh, äh oh, David Guetta featuring nee, nee, nee. Also so, so äh, bin ich nicht, Justin Timberlake, äh, Bieber oder? Nee, ja. Es gab damals aber auch Schlager. Ja. Wolfgang Petri zum Beispiel haben wir gar nicht oh, drüber gesprochen. Ja, geile, die längste geile, Single der Welt. Äh, wo sein ja. ganz, ganz schlecht zusammengeschnitten seine, seine aber, größten aber, Singles. Aber Wolfgang Petri fand ich, also es gibt eine CD, die heißt Alles von ihm. Ja. Und die ist richtig geil. Da ist jedes Lied cool. Ich, ich war damals, glaube ich, so als junger Teenager, nee, nee, nee. heute würde ich es tierisch feiern. Modern Talking hatten ihr Comeback in den 90ern. Echt? Ja. Oh, mit, mit, mit Thomas. Mit, mit, mit, mit Thomas, your, Thomas your, Anders. Your, your heart, from the heart. He's my heart. You're my soul. He's my soul. Oh, yeah. Geil. Bist du eigentlich froh, dass ich wieder da bin? Sag das mal ehrlich. fühlt sich an, als wärst du nie weg gewesen. Na ah, krass, ey. Ich hab dich vermisst. Das ist ein großes Kompliment. Oh! Ich gehe mich jetzt waschen. Also. Tschüss.